السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جينا عاوتاني عند خوتنا الزوينين نشعلو واحد البورة باش يبان لينا اش كنديرو هاكداك هنا نتشاركو معكم عاوتاني واحد الفكرة هنا جربتها وخدمت معايا مزيان هذا في بروكان ديال ديال الراسينغ 125 معروفه غنحاولوا نكيليبريوه نخفوا ليه شويه حيدوا ليه واحد الطريف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا باش يولي مكيليبري ما يبقاش ثقيل من واحد الجهه بحال كيف ما كتشوفوا فيه دابا باش تجربوا راه غادي ديروا غير بحال هذه بنيه فيهاش مشكل هكذا كيف ما كتلاحظوا ديما تقيل من جهه حنا بغينا نردوه يولي يوقف بحال هكا فهاد البلاصه ما يبقاش يهرب لينا الجهه الاخرى هذاك العامل ديال الامام نحيدوه بحال هكا باش نحاولوا نطلعوا واحد شويه ديال الديبار زايد زايد على كيف على على كيف هو فيها عادي لاحظتوا غنبداو ان شاء الله باش ما نطولوا شيء عليكم في الفيديو وسمحوا لينا الا كنا كنغبروا عليكم راه الوقت ما كيسمح شيء حاولوا نكملوا هذا الشغل هذا المهم راه الفيبر راه هو كيبان لكم عادي ومن بعد ما غادي يتصايب راه غادي نحاولوا نوريوه لكم باش تعرفوا منين تضربوه منين هذا والطريقه راه كلها عنده كيفاش طريقته كيفاش يخدم بها انا كنخدمها بلا مول داكشي بدائي ما عندناش مشكل طيح علينا افكار وكننفذوها وملي كتخدم مزيان راه كنحاولوا نشاركوها معكم وهذا اللي كاين نتمنوا ثاني التوفيق للجميع كيف دي العمليه كتبدا بهذا الشكل العمليه كتبدا بهذا الشكل كناخذوا لاكريس اللي هو هذا راكم كتعرفوه كنحاولوا نسدو به هاد القابي هادو هادي هاد الشكل حيت آه، الجرام ديال اللامول واعر شويه من الاحسن ناخذ منه الاحتياط واعر باش تبعو ملي كنخدمو بلامول ما كنقدروش نتحكمو في هذاك الشيء هذا هو اللي كاين ملي كنعمرو على اللورما من هنا ما تخلي حتى حاجه حاول عمرها باش ملي تنقي شغلك هاكا ما تخليش ليه منين يدوز باش يدخل لداخل تقيبات كتسدهم كذلك باش ما نديطاشيوش بروكان نختار نقتصدوا على روسنا في الخدمه نقتصدوا على روسنا في الخدمه وفي نفس الوقت الموطور هذاك ال vibreur كان تيبقى ما كت... كتخدم فيه لا مطرقه لا والو ما تجبدش لا لورمات ما دير حتى حاجه بالنسبه لهادي راه مزيانه عندها واحد تقيباتها هما هنا قرب هنا ولدي عندها واحد تقيبات هنا ديال ال graisse ديال من كيكريسي غتحاول تسدهم حتى هما غير باش تحبس الكران ديال المول ما يدخلش ليك تما صافي وغتخدم بحال هكا راه ملي غتغسلو ها ها الزعتر حتى هو نزيدوه ما كاين باس حنا ديما كنطلبوا الاعتذار ولكن آه، كنظن ان الانسان اللي كيبغي يستافد راه ما كيديهاش في, في الاصوات الغير مرغوب فيها راه كيديها في داكشي اللي غادي اللي كيهمو بحال هكا ونعطيوه العصا كيفما كتشوف واحد البنا حيدنا منه هذا الشيء هذا بلا مول عادي دابا واخا سخنا فيه بيستون كيف كتشوفوا ها هو ما بقاش كيهرب لينا كتجي هنا كتوقفو كيبقى واقف كتجي هنا كتوقفو كيبقى واقف تجي هنا توقفو كيبقى واقف كذلك هو مثال هنا كيف كتشوفوا ها هو فين ما وقفتيه كيوقف هكذا كيوقف هكذا يوقف هكذا كيوقف كيف كتشوفوا هكذا كيف ما كتشوفوا هو كيف محطوط من هنا ولدي تم من هنا تحنا شويه تحنا هاي التكبر هكذا بحال هكذا شوف هنا ها هو يعني ما كاينش شي حاجه مكاليه ولا شي حاجه ها هو فين ما وقفتي كيوقف دابا راه مكيليبري مزيان بهذا الشكل احسن من ديك الجهه اللي كتكون جهه عامره وجهه خاويه عادي كتزيد عليها البيستون وداك الشيء كدا خدم لي جربته انا بحال هكدا وخدم لي مزيان ما فيهش مشكل وزادني الديبار وكيسرح كيرونفلي دغيا ما كيتعطلش عليا بزاف ونتمناو عاوتاني التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته